Ons is by ons laaste reis saam met Jeremia. Groot boek. Dit is nie maklik om aan 'n boek van 52 hoofstukke reg te doen nie en ek bely onmiddellik my onvermoë, maar ek ek vertrou ook dat 'n paar van die stukkies vernis afgekom het en dat ons in hierdie reis saam met hierdie profeet van oor die 40 jaar ook sien hoe God iemand gebruik aan die moeilike kant van die lewe. Ons ontdek dat Jeremia dapper is dat wanneer koning Jojakim wat koning is ehm uh, tot so uh, eh, 598 voor Christus dat wanneer hy Jeremia dood verklaar persona non grata verklaar Jeremia nie terugduins nie hy moet wel eens waar gaan wegkruip en nou is daar 'n nuwe koning op die toneel ons is in die jaar 598 voor Christus die laaste koning van Juda Sedekia word deur die Babiloniërs aangestel En hierdie laaste 11 jaar is net aftraande. Want Sedekia is 'n pap koning. Hy het nie moed nie. En hy huil meer met die met die Egiptenare. En dit gebeur ook dat die nadat die Babiloniërs die eerste keer hier rond, rondom 598 het hulle ehm um, Jerusalem eerste keer beleer en toe hoor hulle van Egiptenare en toe gee die Babiloniese weermag pad en toe kom 'n klomp valse profete en hulle sê ja, sien daar, ons het mos gesê Jeremia praat nonsens. Kyk daar vlug die Babiloniërs. Ons sluit juis aan in hoofstuk 37 waar hierdie episode vertel word van die profeet Jeremia. Ek lees saam met jou Jeremia 37. Sedekia of Sedekia, seun van Josia, het vir Jojakim, seun van Jojakim wat deur koning Nebukadneser van Babel as koning van Juda aangestel is, as koning opgevolg. Ek hoop jy maak nou al sin van al die konings. Josia, dan Joas wat net so kort rukkie was en dan Jojakim Jojagin wat net so 'n paar maande was en nou Sedekia. Dis soos wat hoofstuk 37 vers 1 vertel. Sedekia en sy amptenare en die landsburgers het nie geluister na wat die Here vir hulle gesê het deur die profeet Jeremia nie. Koning Sedekia het vir Jukal seun van Selemja saam met die priester Safanja seun van Maaseja na die profeet Jeremia toe gestuur om te vra: "Bid tog vir ons tot die Here ons God." Jeremia kon nou vir 'n rukkie vrylik tussen die volk rond beweeg. Hy was toe nog nie in die tronk gesit nie. Die leer van die Farao het uit Egipte vertrek en toe die Galdeërs deur wie Jerusalem beleer is, dit hoor het lapad gegee. So, onthou nou 598 kom maar 'n klomp Egiptenare, hulle is besig om te trek en die Galdeërs, dis maar 'n ander naam vir die Babiloniërs, Habakuk noem hulle ook so. Uh skrik hierdie klomp Babiloniërs, en dan gee hulle pad en dan sê al daai valse profete, ons het mos geprofeteer, dit gaan gebeur. Die woord van die Here, vers 6, het toe na Jeremia gekom. So sê die Here, die God van Israel, julle moet nie vir die koning van Juda deur wie julle na my toe gestuur is om my te raadpleeg, sê vir hom, pas op Die farao se leer wat vertrek het om julle te kom help sal terugtrek. Die galdeer sal omdraai en teen hierdie land kom veg en dit verbrand moenie hierdie ding glo van die valse profete nie. So sê die Here, moet julle nie laat mislei en dink die Galdeërs of die Babiloniërs het pad gegee nie. Hulle gee nie pad nie. En eh, nou hoor ons dat eh, toe dit gebeur, toe die Galdeërs so vir 'n oombliekie 'n pad gee, nou lees ons daarvan af vers 11, het Jeremia besluit om gou 'n bietjie daarna sy grond buite Jerusalem te gaan. En nou sê 'n klomp ouens Jeremia vlug en daar word hy gearresteer. Hulle sê hy loop nou oor na die Babiloniërs en eh, 'n man met die naam Jeria in eh, vers 14 en hulle het hom na die koning se amptenare toe gebring en die was kwaad vir Jeremia en ehm um, toe gooi hulle hom in die tronk of in 'n put. So lees ek hy's uh, vers 10 van hoofstuk 37 in 'n put met sy tonnels gesit. So terwyl die groot wêreldmagte losbreek word Jeremia nou alweer gearresteer. En die koning trek net sy skouers op. Hy wil nie eintlik vir Jeremia help nie. Hy laat hom kom. Dan vra hy: "Is daar 'n woord van die Here af?" Vers 17. Ag Jeremia, het God nie net 'n goeie woord nie? <laughs> Dan sê hy, dan sê Jeremia: "Daar is 'n woord van die Here af. Jy sal in die mag van die koning van Babel uitgelewer word." Hy sê: "Nee nee, ek wil nie dit hoor nie. Ek wil goeie nuus hoor." Soos meeste ouens ook hier in ons omgewing. Profesie moet mos nou goed wees meeste ons wil nie slegte nuus hoor nie. Die Bybelse profete sê dit soos dit is. Vals profete smeer suiker en goue randjies rondom dit en sê vir jou wat jy graag wil hoor. Toe vra Jeremia vir koning Sedekia. Of die koning sê, ehm um, Jeremia, nou hoekom nou dit? En dan sê hy vir hom, <laughs> dis wat gaan gebeur. Luister tog vers 20. U majesteit, hoekom is ek in die tronk? Moet my tog nie terugstuur nie ek wil nie daar sterf nie. Toe beveel hy dat hulle vir Jeremia vers 21 moet aanhou in die binneplaas van die paleis wag en elke dag vir hom brood moet gee. So toe Jeremia daarom 'n bietjie opgradering aan sy tronkstraf gekry. Maar dit het ook nie te lank gehou nie, net die volgende hoofstuk, vers 38. Ons hoor um, hulle het gehoor wat hy vir die volk sê want Jeremia het nie versag op sy profesie nie. En wat het hy gesê vers 2? So sê die Here, hoofdstuk 38. Elkeen wat in die stad woon, sal dier die oorlog of dier hongersnood of dier pes omkom. Maar elkeen wat oorloop na die galdeers toe, sal lewe. Hy sal met sy lewe red, hy sal met sy lewe daarvan afkom. Gee oor, sluit aan by die Babyloniers. En hierdie ou hoor dit, sy vat, ja hoor dit. En die Heere het verder dier Jeremia gesê vers 3. Hierdie stad sal beslis in die mag van die koning van Babel oorgegeen word en hy sal het inneem. En nou besluit Jeremia ja, moet doodgemaak word vers 4. Hulle sê hierdie man moet doodgemaak word want hy maak die soldate wat nog in die stad oor is en die hele volk moedeloos. Hierdie man wil nie die volk help nie, hy wil hulle benadeel. Toe sê koning Sedekia, Jeremia is in hele mag, ek kan hom nie help nie. Hulle vat toe vir Jeremia vers 6 en gooi hom in die koning se seun Malkia se put in die binneplaas van die paleiswag. Hulle het vir Jeremia met toue laat afsak in die put waar nie water was nie, net modder. En hy het in die modder weggesak. Maar Ebed Melek, 'n kesiet wat ontman was en in die paleis gewerk het, het gehoor en ehm um, hy het na die koning toe gegaan en hy het toe gesê die koning is sle, uh, hulle behandel Jeremia sleg. Hy's in daai put, hy sal van honger omkom. En toe het die koning hom opgetrek uit die put voordat hy gesterf het. Hulle het hom Vers 11 Ebed Melleg het toe vir drie man gevat, van klere, 'n eh, stukke klere gevat waar waar hy vodde klere gesit het en hy het dit na Jeremia toe in die put laat afsak. Sit die stikkende klere, die vodde onder jou armholtes en toe klom daarmee opgetrek uit die put. Sjoe. Wat 'n lewe. Wie gou ietsie agtergrond vertel van die koning se put. Ons hoor hy was vroeër in 'n put gegooi met sy vertrekke. Nou ek het al met mense daar in Jerusalem geloop en ons vermoed van daai sy vertrekke onder die paleis van Dawid wat ons min of meer dink waar dit is, kon van die plekke gewees het waar hy was. Maar nou word hy in 'n modderput gegooi in die ehm um, in die koning se soldate se plek. Nou hier is die ding. In die Bybelse tyd en reg deur die eeue was die was die koningse paleis so gebou dat die soldate se kwartiere altyd reg langs die koning was. Hulle moes hom beskerm. En wat het 'n koning altyd nodig gehad? Ja, beskerming, maar nog iets, water. So daar was altyd 'n waterput gegrawe so ver moontlik daarna die soldate se kwartier toe. Die koning moes water hê. Onthou jy in die tyd van Hiskia, jare terug, toe die Babel, ag die Assiriërs Jerusalem kom beleer het, het hulle daar van die Kidron spruit af die Hiskia tonnel in die stad ingegrawe sodat die koning kan water hê. En wat doen jy met 'n waterput wat opgedroog het? Dit gebeur partykeer. Dit word 'n long drop. Jy sal weet wat dit beteken. Want ons hoor van hierdie waterput wat opgedroog het. So dit was tussen 'n gemors en 'n gemors waar in Hiskia, ag waar in Jeremia afgesak is en toe Ebed Melech dit hoor, Uh, kneg van die konings wat dit letterlik beteken in Hebreëus. Toe hy met Sedekia gaan praat, sê dis verskriklik. Toe het hom opgetrek, afgewas. En nou vra Sedekia vers 14 van Hoofstuk 38 weer raad. Hy het die eh, profeet Jeremia laat kom en hy het gesê ek wil jou iets vra, maar jy moet my die waarheid vertel. Jeremia het die koning geantwoord: "As ek dit doen, sal hy my beslis doodmaak en as ek die raad gee, sal hy nie luister nie." Hy het toe in die geheime eet afgelê en gesê so seker as die Here leef, hy wat lewe aan ons gee, ek sal jou nie doodmaak nie en jou ook nie uitlewer nie. Jeremia het vir Sedekia gesê, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, as jy uitgaan na die koning van Babel se offisiere toe, sal jy jou lewe red en die stad sal nie verbrand word nie. Jy en jou familie sal bly lewe. Maar as jy nie na die koning se offisiere toe uitgaan nie, sal hierdie stad oorgegee word aan die mag van die Galdeërs en hulle sal dit verbrand jy sal nie vrykom nie. Ah, uh, Sedekia het vir Jeremia geantwoord: Ek is bang vir ons volksgenote wat oorgelewer het. Die Galdeërs kan my dalk aan 'n uh, ah, uh, ah, uitlewer aan hulle en ek hulle gaan my aanrand. Jeremia sê: Koning, jy sal nie uitgelewer word nie. Luister na die woorde van die Here soos ek dit gesê het. Dan sal dit goed gaan met u en die lewe gespaar word. Maar as jy weier om te gaan, dit is wat die Here my laat sien het. <laughs> en Sedekia het toegeweier en hy het gesê niemand mag van hierdie gesprek weet nie vers 24 en dis die tragedie van hierdie man ag ek kan vir jou 'n hele klompie profeseë lees van Here van van Sedekia in hierdie tyd ek sou saam met jou kon blaai na na Jeremia 34 die woord van die Here het gekom hier na die tyd gaan na koning Sedekia toe vers 2 van Juda sê vir hom Ek gaan hierdie stad in die mag van Babel oorgee. Hy gaan dit verbrand. Jy gaan nie hiervan ontsnap nie. Uh jy sal met jou eie oë sien hoe dit gaan gebeur. Luister na die belofte koning van Juda. Jy sal nie deur die swaard sterf nie, maar dan moet jy doen wat die Here sê. En toe hy dit oorgedra aan koning se die, die mense wat dit gehoor het, vers 6 aan koning Sedekia en dit was die tyd toe hulle geveg het en hy het geweier om hierna te luister. Een profesie na die ander. Jy kan hoofstuk 24 gaan lees. Jy kan hoofstuk 34 lees. Profesie op profesie van Jeremia is nou Babel gaan julle verwoes, gee oor. Wat sê Sedekia op die ou end? Mm -mm, ek gaan nie luister nie. En toe in die jaar 587 het Nebukadnesar genoeg eintlik al 'n rukkie vroeër hier by 5 uh, uh, trek hy met sy weermag daarin. En ons lees in Jeremia 39 en in die laaste hoofstuk hoe Jerusalem val. Die stad van die Here, die stad wat mense geglo het altyd beskerm sal word. Die stad waar koning Dawid is. Babiloniërs lê op die drempel. Die koning wou nie luister na die man van die Here nie. Die koning het Jeremia se profesie verwerp en ek hoor twee keer in hoofstuk 39 en weer in hoofstuk 52. En ek wil soos stukkies uit albei uit saam met jou lees van die tragiesste oomblikke ooit in die geskiedenis van Israel. So tragies dat selfs Jesus se geboorteregister in Matteus 1, sy geslagsregister verwys na die val van Jerusalem. Dis traumaties, dis Jerusalem, dis Dawid se plek. Jeremia is die laaste profeet daar in die stad. Habakuk het geprofeteer aan die begin van die Babiloniërs se hier rondom 598. Ehm um, Isegiel is weggevoer saam die ballinge. Daniël is al reeds daar in die hof uh in Babel. Jeremia is die laaste man, last man standing vir die Here. Hoofstuk 39. Jerusalem is so ingeneem. In die 10de maand van die 9de jaar van koning Sedekia het koning ehm um, Nebukadneser van Babel met sy hele leer gekom en die stad beleer. En dan op die 9de van die 4de maand van die 11de jaar van koning Sedekia as die stadsmuur oopgebreek. Koning van Babel se offisiere, dan word hulle name genoem, het uh, in die stad ingekom in die middelpoort gaan sit. En en toe probeer Sedekia vlug met sy soldate en hulle is gevang. Uh hulle het hulle het hom na Nebukadnesar toe gebring in Ribla in Hamat en hy het Sedekia se vonnis uitgespreek. Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Eh, die koning van Babel het ook die vername mense van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia se oë uitgesteek en met bronsketTINGS geboei en hom Babel toe gevat. Die Galdeërs het die paleise en die binnehuise van die volk afgebrand en die mure van Jerusalem platgeslaan die tragedie van alle tragedies. Maar dan bereik die nuus hulle in die Babiloniërs het al geweet van hierdie van Jeremia. En ehm um, hulle Jeremia gaan haal daar waar hy was uit die binneplaas vers 14 en hom na Gedalia toe gebring wat die nuwe goewerneur geword het. En hulle het eintlik vir Jeremia gesê hy kan saam met die Babiloniërs teruggaan en 'n lewe van veiligheid hê. Maar hy het gekies Die woord van die Here vers 15 van Jeremia 39 het na hom toe gekom. Ehm um, en dan het hy nog 'n profesie. Ehm um, dat hy hierdie stad ehm um, dat Jeremia nie sal sneuwel nie, dat hy die Here sal red. Uh en dit is die storie van Jeremia en Jerusalem. En ons hoor dit weer 'n keer in hoofstuk 52 hoe hierdie hele verhaal afspeel. Dit word amper op dieselfde manier vertel soos in die jaar 587 Sedekia is weggevoer Gedalia word aangestel as die nuwe goewerneur en dan word die verhaal eintlik vanaf hoofstuk 45 en verder vertel ehm um, of uh, eh, eintlik nog vroeër ehm um, hier vanaf hoofstuk 41 vermoor 'n klomp Israeliete wat in opstand kom vir Gedalia En dan kom hulle in opstand en hulle besluit om te vlug Egipte toe, die Israeliete besluit om Egipte toe te vlug, die ouens wat in opstand is teen Babel. Jy kan hulle net nooit tevrede stel nie. Ons is liewer onder die Egiptenare se juk as onder die Babiloniërs. En die Here waarsku hulle hoofstuk 42 gaan vra hulle vir Jeremia, doen tog, gaan profeteer tog, moet ons nou vlug in hierdie tyd wat dit so swaar gaan in ons land. Doen tog asseblief wat ons vra, bid vir ons tot die Here jou God vir ons almal wat oorgebly het Dis nou hier in Babel, ag in Jerusalem na 587. Bid tog dat die Here aan ons bekend maak waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen. Ek sal dan bid sê die Jeremia. Ek sal alles wat die Here vir julle sê en julle oordraag sal niks wegsteek nie. En uh eh, 10 dae later het die woord van die Here dan na Jeremia toe gekom vers 7. En dan sê vir hulle so sê die Here: As julle in hierdie land bly, sal ek julle bou en julle nie platslaan nie julle vestig en julle nie afbreek nie. Ek sal die ramp wat ek oor julle gebring het nie verder voer nie. Moenie so bang wees vir die koning van Babel nie. Moenie vir hom bang wees nie, want ek is by julle om julle te red. Ek sal julle genadig wees en hy sal julle genadig wees en julle na julle land toe laat teruggaan. Maar as julle nie God wil gehoorsaam nie, as julle nie in hierdie land wil bly nie, as julle sê ons wil eerder Egipte toe gaan waar ons nie oorlog sal sien nie, nie ramsoring sal bly nie en nie veg nie, hoor dan die woord van die Here, julle wat oor is van Juda. As julle 'n vas besluit het om Egipte toe te gaan en daar te woon, sal die oorlog waarvoor julle bang is, julle daar inhaal en die hongersnood wat julle vrees, julle daarheen volg en wat daarop volg. So die Here sê, moenie vlug nie. Ehm um, en nou sê die Here, uh, dit sterk teer hulle. <laughs> en toe hy klaar sy profesie geprofeteer het hoofstuk 43, toe sê hulle vir hom, jy lieg. <laughs> jy lieg. Vers 2, hoofstuk 43 vers 2. En toe vat hulle vir Jeremia en verbarig as 'n krygsgevangene, <laughs> as 'n profeet saam met hulle en hulle sleep hom Egipte toe. Tragedie. Dis hoe die lewe van die profeet van die Here loop. Hy begin in die jaar 626 profeteer as die jong koning Josia sy groot hervormings bring. Hy beleef die goddelose koning Joiakim, vreesloos profeteer hy in daai tyd. Hy word onder huisarrest gepraat, geplaas, amper doodgemaak. Dan die laaste koning van Israel se Dekia, hy waarsku hom keer op keer gee oor, gee oor, gee oor, loop oor, leweier, land word vernietig, Jerusalem word vernietig. Die ouens wat oorbly, kom ook nie tot bekering nie. Dis God se mense. God se profeet sê vir hulle bly hier, vat hierdie lyding, dit sal beter word en hulle sê, "Mm. -mm ons gaan Israel toe, jy lieg." Dan nou vat Jeremia Israel toe, ag Egipte toe. En dan hoor ons die uiteinde van sy profesieë, hoofstuk 45 tot 51. <laughs> Jy kan Jeremia uit sy landtyd wegvat waar hy gevoel het hy moet bly alhou die Babiloniërs hom eer omdat hy die hele tyd sulke profesieë gehad het wat sê hulle sal wen. Hy was nie hulle man nie, hy het God se woord bekend gemaak. Maar as Jeremia as 'n as eintlik as sy eie mense se gevange in uh Egipte is. Het hy die een profesie na die ander. Jy kan gaan kyk teen die Farao, teen Moab, teen die teen almal wat daar is in die nuwe land, uh teen die Filistyne en uiteindelik teen die Ammoniete, die Edomite en uiteindelik teen Babylon. God se profeet is nie in kettinge nie, al is hy in kettinge. Ek wil saamvat. Ons het nou in hierdie in hierdie tyd deur Jeremia gereis en ek het nie bedoel om in detail nie, jy kan sien, dis te groot hierdie boek by hierdie boek stil te staan nie. Maar kon saam met jou 'n paar dinge leer. Ek kon saam met jou ontdek dat God 'n profeet stuur en hy maak van hom 'n bronsmuur, soos hy beloof het in Jeremia 1, soos hy beloof het in Jeremia 15. Dit kos guts om in die Here te glo. Ons leef in 'n harde wêreld, dit leer ek by Jeremia. Dit word nie makliker omdat jy in die Here glo nie. Maar wat wel beter word as jy aan die Here gehoorsaam is, is dat jy hom duideliker sien en sy krag beter beleef. Dit het die Here ook vir Habakuk gesê. Habakuk, ek gaan nie die galdeurs wegvat nie, hulle kom. Maar Habakuk, ek sal maak dat jy op hoë plekke kan veilig loop. Onthou jy hoe eindig Habakuk 3 vers 17 tot 19? al is daar geen uh, oeste op die landerye nie en die beeskampe leeg nogtans sal ek in die Here jubel al wou Jeremia keer op keer bedank het die Here vir hom geleer tree vir tree om saam met perde te hardloop en kon hy sê so sê die Here Here en het hy nooit opgehou om mense te roep tot bekering nie bekeer julle maar bekeer julle tot die Here die goeie God die God wat omgee, die God wat liefhet, die God wat 'n goeie plan het. Maar Jeremia was ook net na 40 jaar bewus hoe hard mense se harte is, soos konkret. Party mense drink lyk vir my konkret en dit sit in hulle harte en hulle godsdiens verander niks daaraan nie. Ja, hulle buig maar net voor die Here, maar dis al. <laughs> Hulle volg hom nie. Dit's makliker om voor die Here te buig as om hom te volg. Buig is 'n kniebuiging, volg is 'n leeftyd. Jeremia het gevolg toe dit moeilik was en maklik so sê die Here, nooit gekompromiteer op sy boodskap nie. Bekeer julle en God se goeie tyd, sy goeie guns sal oor julle wees. Daarom is hierdie boek in die Bybel. Ja, dis baie histories en ons het nou in daai tyd ingegaan van 626 tot 585. Ons weet nie wanneer sterf hy nie. Maar hy sterf as 'n gevangene in 'n vreemde land. Hy kom tree nie af in 'n aftreehuis in Jerusalem vir getroue uh um profete nie hy kry nie 'n aftreepakket wat uh, lekker is nie. Sy aftreepakket het vir hom gewag eers by die Here. Ek leer by Jeremia dit kos guts om die Here te volg. Partykeer is geloof agter 'n doringdraad. Ek mag maar saam met Jeremia 11 tot 20 partykeer sê Here, dis te veel, ek kan nie meer nie. Wat doen die Here? Moenie die mense volg nie, laat hulle jou volg. Ek sal jou sterker maak. Ek is by jou. Moenie bang wees nie beteken nie dis maklik nie. Dit beteken net ek is by jou. Moenie bang wees nie. My koninkryk sal nooit val nie. En dit sê dit vir my ook in Suid-Afrika. Wanneer dit vir baie mense voel of die land brand en hoop by die agterdeur uit is en moed verlore is en donker te wen en die kerk dan kwan sy so stil word. Mense sê dit mos nou altyd. God het nie so baie stemme nodig net net vir jou nodig. Jy wat sê ek wat so min het, Here ek is te jonk soos Jeremia. Here, ek is te oud soos Moses. Elke woord op my lippe is onrein soos Jesaja. Ek in my huis, ons is nie eintlik eers gelowiges nie soos Gideon. En die Here sê ek is by jou, dapper held. Gee die bietjie en kyk wat doen ek. En wees jy net getrou. Wees jy net getrou. Dis so Stefan maar altyd sê. Toe iemand nou eendag vir my sê, ons sit op 'n tydbom hier in Suid-Afrika, toe sê ek hier waar ek sit trappie lont dood. En ek kan jou leer om 'n lont doodtrapper te word saam met my in die naam van die Here. En selfs al gaan die tyd pom af, <laughs> ek het 'n huis by die Here. Jesus berei dit vir my voor en wanneer dit gereed is, kom haal hy my sodat ek by hom kan wees. Toe het Jeremia op die ou end saam met perde gehardloop. Jeremia 12. Jy en ek kan ook hoor die Here se woord. Dankie Here vir Jeremia. Dankie dat ons saam met hom kon reis. Dankie dat u so 'n profeet opgerig het. Geef my ook die moed om saam met Jeremia te wandel. Here om te hardloop saam met die perde en om te leef vir u in Christus se naam. Amen. Thank you.